Eins, zwei, drei, los. So. Schieb, schieb, schieb, schieb, schieb, schieb, schieb, schieb, schieb, schieb, jawohl. Akku. Auf die Zeit. Genau hin, siehst man, sieht man's? Gut. Sehr schön.